Барлыкка килү хакында сөйләгән ала, сөйләгән идек. Без әйткән идек, иң әүвәл булды Мухаммад пәйгамбәр алейхиссалату вәссәламның рухы. Аңардан соң пәйгамбәрләрнең рухлары, алардан соң Аллаһның дусларының рухлары, алардан соң Башка мөселманнарның рухлары, мөэминнәрнең рухлары, аннары соң, аннары соң гөнаһлы, ягъни буйсынмаган Аллаһка мөселманнарның рухлары. Алдагы әйткән җөмлә аерыла бу җөмләдән. Тегесе буйсынган мөселманнар, ә Аннары килгәне буйсынмаган мөселманнар. Дәрәҗә буенча аска аска. Аннары Аллаһ теләп барлыкка китерә рух мунафикларныкын. Аннары рух барлыкка килә кәферләрнеке. Шулай дип үткән вәгазьдә сөйләгән идек. Шулай ук без әйткән идек, кеше рухыннан килде, барлыкка килде. фәрештәләрнең рухлары һәм дә фәрештәләрнең рухларыннан барлык килде җеннәрнең рухлары, җен рухларына барлык килде шайтанның рухлары, иблисләрнең рухлары һәм дә инде нәрсә калды? Менә шуңардан Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде хайваннарның рухларын һәм башка-башка җәнлек, үсемлек, хәтта ташларның рухларын. Барлык китерде. Әгәр сорау туса, агач һәм дә ташның рухы бармы дисәгез, ул вакытта искә төшерергә була пәйгамбәрнең вакыйгасын, пәйгамбәребез вакытында булды бер агач, пәйгамбәребез вәгазь сөйләгәндә безнең кебек шулай мөнбәргә менеп, анар таякка таянып вәгазь сөйләмәде, ә таянып сөйләде бер агачка. Аннары инде мәчет төзелгәч, минбәр булгач, пәйгамбәр күчте, ә теге агач елады дип әйтәләр. Инде без моңа ышанабыз. Ләкин тагын да куәтлерәк сүз кирәк дисәгез, гөл. Су сипсәң яши, су сипмәсәң үлә. Ул үлек түгелмени? Ул исәнмени? Исән. Ана сары яфрак нәрсәне аңлата? Үлек. Аңарда инде рух юк, чөнки ул үлде. Шулай әйтергә була. Димәк, ул исән, җанлы. Ташка килсәк, ташта да шулай. Таш белән пәйгамбәрләр тарихында мисаллар күп. Ә безнең тарихта таш хакында нинди мисал китерергә була? Ташларның барлыкка килүе хакында әйтергә була. Шуның өчен мөселман кеше белә, аңлый, түбән, түбән түгел дә, ә югарыга менгән саен һәр нәрсәнең җаны бар икәнен аңлый. Шуңа бу шушы нәрсә хакында сүз сөйлибез, рух хакында. Инде боларны ныграк аңлар өчен мисал китерергә була шикәр ясаучы кеше хакында. Шундый Бүгенге көндә җылы яктан Үзбәкстанмы, Таҗикстанмы каяндыр килә шикер. Күргәнегез бардыр. Ул шундый каты, ак, пыяла шәклендә. Күргәнегез бардыр. Кибеттә сатканын күргән юк, чөнки кибеттә сатыла Ничек аңа әйтәләр? Сахар песок, ягъни ком кебек таралып тора. Ә җир яктан килә шушындый каты, ләкин шул ук шикәр. Шушы рухларны аңлатыр өчен шушы мисалны китерергә була. Димәк, шикәр ясар өчен Мөмкин ясарга чөгендердән, мөмкин ясарга ничек рус әйтәләр, тростник, сахный тростник. Ничек аны ясыйлар? Иң әүвәл аны кайнаталар. Барлыгы килә сок. Шушы тростниктан. Шушы сок иң беренче тапкыр кайнап чыккач, Аңардан менә шушы әйткән баягы Үзбәкстаннан килгән шикәр дигәнем шушы барлыкка килә. Ягъни шундый каты гына, шундый бер таш кебек шикәр. Бу беренче кап, беренче тапкыр кайнатканнан соң. Әгәр дә шушы сокны Бер түгел, ә ике тапкыр кайнатса, бер кайнап чыкты. Тагын кайната, икенче тапкыр. Ул вакытта барлык килә ком шикәр. Безнең сатып алган шушы кибеттә күргән ком шикәр. Әгәр дә ул туктамаса, бер кайнатты, ике кайната, өч кайната, шушы ук Сокны. Шикәр согын. Шикәр согын түгел, ә тростниктан алган сокны. Баллы. Өч тапкыр кайната. Ул вакытта барлык килә. Бераз төсе каралган карамель барлыкка килә. Күрәсез, бер үк нәрсәдән төрле әйберләр килеп чыга. Туктаса, кайнатуыннан инде ул карамель була. Нуга һәм дә башка сүзләр кулланырга була. Безнең шушы кәнфиттә, тортта, шоколадта булган шушы баллы әйбер. Ләкин ул туктамаса кайнатуын. Кайнатса тагын бер тапкыр, дүртенчегә кайнатса була. Барлыкка тагын да куйрак патока дип әйтәләр урыс телендә барлык килә. Ләкин нәрсәдән? Шул ук шикәр Согынны. Әгәр туктату, туктатмаса кайнатуын 5 тапкыр кайнатса, ул вакытта була кап-кара бер нәрсә, бер матдә. Ләкин туктамый кайната алтынчыга һәм алтынчы кайнатканда барка килә, русча әйткәндә жонка, кап-кара, шул шикәрдән шушы кайнаган, көйгән матдә барка килә. Һәм дә шушы мисалдан күргәнебезчә, ничек ки әүвәлге иң беренче вакытта булган шикәр суы, шикәр суы. Ул вакытта ул ак төстә иде. Һәм дә үтә күренмәле иде. Иң әүвәлге вакытта. Ләкин кайнаткан саен бер, ике, өч, дүрт, биш, алты тапкыр кайнаткач, иң ахырда шушы ук ак тәмне, аннары үтә күренмәле соктан барлыкка килде. Нәрсә? Кап-кара бер матдә. Ләкин бер нәрсәдән барлыкка килде. Әгәр уйласак, шушы сокка карап әйтергә буламы? Бу сокның эчендә кара төс бар дип әйтергә буламы? Әлбәттә, кем аны беркайчан да күрмәгән, беркайчан да әйтә алмый. Ничеки кайчан кеше сөткә карап әйтә аламы анда каймак бар дип? Юк. Әгәр ул сөт белән яшәмәсә, әгәр авылда гомер көтмәсә, әгәр сепараторны шулай тотып әйләндереп утырмаган булса, ул беркайчан да уйламас, бу чиләк сөтнең эчендә каймак бардан беркайчан да аңламас, чөнки ул шәһәр баласы. Әгәр ул авылда үскән икән, ул Савып кергән сыерның чиләктә булган сөтенә карап әйтәчәк, У, монда күпме сөт, күпме каймак, күпме май. Каймак аерым, май аерым, беләсез. Берсе сметана, берсе масло. Тегесе сары май, ә монысы ак сметана. Ләкин шушы һәм май, һәм шушы сметана, алар барысы да Бер чиләк сөт эчендә. Ә кеше тирәнрәк уйласа, шул чиләк сөт эченә тагын нәрсә бар? Сыер бар. Ләкин шәһәр баласы аны белми дә, күрми дә. Шуңа аңа тоттырсаң кулына бер чиләк сөтне, әйтсәң, Ну, кайт әле монда күпме сыр бар? Ул карап әйтәчәк, монда сыр юк, монда сыйык сөт, кая монда сыр? Ә ул баласы әйтәчәк, монда ару гына, тәмле генә, я голландский, я башка сыр чыгып дип әйтә ала, чөнки ул аның белән үскән, аны белә. Ничек аны эшләргә белә. Кайнатып, шул ук сөтне аннары сыгып, Ясый ала сыер. Ләкин кулымдагы китапта китапның авторы китерә мисал шикәр белән. Билгеле рәвештә җылы якларда күбрәк шикәр торадыр мисал буларак, мин инде сезгә китердем сөт мисалын. Ләкин Нинди мисал китерсәң дә, мәсьәлә бер. Нинди мәсьәлә? Бар пәйгамбәрнең рухы, аннары китте үзгәрешләр, бер рухтан барлык килде. һәм пәйгамбәрләрнең рухлары, һәм Аллаһка якын булган кешеләрнең рухлары, Аннары Аллаһка буйсынган, намаз укыган, дөресрәге намаз кылган, намазын тергезгән мөселманнарның рухлары. Аннары мин мөселман, ләкин мәчеткә бармаганларның рухлары. Алар да мөселманнар. Тик дәрәҗәсе аз карак. Аннары гөнаһлыларның, аннары монафикларның, аннары кәфирләрнең аска, аска, аска килде рухлары, ләкин барсы да башланды пәйгамбәр рухыннан. Һәм дә Һәм үсемлек, һәм таш, һәм дә молекула, һәм дә атом, һәм дә ядро, һәм дә протон, һәм дә нейтрон, барысына рухлары килде Рәшәпәямның рухыннан. Берәрсе әйтерме, протон, нейтрон, молекула, атом, ядро ул исән түгел дип. Юк, алар исән, алар ничек без хаҗда җиде тапкыр әйләнәбез, Алар шулай әйләнә, канда да, материядә дә алар җиде тапкыр әйләнә. Атом, ядро, барсы да алар, барсы да исән. Үсемлек тә исән, агач та исән. Көз көне аны яфракларын коя. Ә язгылыкка киенә матур иттереп, яфраклар ала. Ул исән. Ләкин барсы да алар башланды пәйгамбәребездән. Димәк, Беренче нәтиҗә нинди? Шушы мисалга карап, шикәр мисалына яки сөт мисалына. Иң әвәлге булган әйберне үзгәртеп, үзгәртеп, үзгәртеп, ләкин башы, ана башы бер булса да, ахыры барыбер үзгәрә, барыбер үзгәрә. Шуның өчен бөтен рухлар да пәйгамбәр рухыннан барлыкка килсә дә, барыбер дәрәҗә-дәрәҗә аска, аска, аска. Ничек ки сөтне үзгәртеп, үзгәртеп килеп чыга төрле әйберләр. Ничек ки шикәрдән һәм үтә күренмәле, һәм дә ак ахырда килеп чыга кап-кара көйгән матдә. Тарикат хакындагы кешеләр дәрәҗәсе үскән саен моны күрәләр дә һәм беләләр дә. Шуның өчен бу сезгә ничек әйтәр кереш, кереш булган темалары. Ягъни Пәйгамбәрнең рухыннан нинди генә нәрсәләр кисәләр дә, алар бер рухта бар. Ничек ки шушы шикәрдә бар каралык, кап-кара, ләкин ул күренми. Шуңардан да төсе дә, сыйфаты да барсы да бар, ләкин үзгәрә, үзгәрә, үзгәрә. Ләкин әгәр кеше күзе белән моны күреп булмаса да, боларны юк дип әйтеп булмый, болар бар. Шуның өчен әйтәләр, күңел колагы ишетмәсә, күкрәк күңеле Нең колагы ни файда? Күңелнең теле сөйләшмәсә, авызның теле ни файда? Күңелнең күзе күрмәсә, моңа күзенең ни файда дип әйтәләр, әйтергә тиешләр. Тик халыкта ансы нидер ишетелми, шулай бит? Халык әйтә, күңел күзе күрмәсә, моңа күзе ботак тишеге. Күңел күзе хакында сүзләр бар, ә күңел колагы хакында ни өчен халык бер сүз дә әйтми? Күңелнең колагы юкмыни? Бар. Әллә ерактан еракка кеше ишетмиме, нәрсә уйлаган кешенең? Ишетә. Әллә әни белмиме баласының чирләгәнен? Ничәмә ничә километр белә, каян белә? Ишетә дә, күрә дә, күңеле. Тик башы аңламый, ә күңеле Һәм күрә, һәм ишетә. Хәтта сөйләшә дә. Шуңа күңелнең теле дә бар. Тик баласының күңеленең колагы бераз саңгырау. Шуңа әйтәләр, бала күңеле далада, булса да ана күңеле балада. Шуның өчен күңелнең бар һәм күзе, һәм колагы, һәм теле. Тик кем генә аны иң әвәл ишетә, мәгълүмат, гыйлем ала, төшенә, фикерли, Әйтми! Мин акыллы, уңган, ә ишеткән нәрсә файдасыз дип әйтми. Акыллы кеше нәрсә әйтә? Вроде ишетәм, аңламыйм, вроде күрәм, күрмим, вроде сөйлим, аңлата алмыйм дип нәрсә эшли? Нәтиҗә хатаны үзендә эзли. Бүгенге сөкәндәшемдер бар. Бер нәрсәне күреп күрмәсә, ишетеп ишетмәсә, тыңлап аңламаса, гаепли башлый үзен түгел, ә сөйләгән кешене. Ә дөреслектә хата кемдә? Кем аңламый шуңарда? Димәк, акылны күбәйтергә кирәк, гыйлемне арттырырга кирәк. Ә бүгенгесе тема безнең рух хакында, рух, рух хакында бик мөһим тема. Шуның өчен мин күпме булдыра алам, шулай сезгә тырышам. Димәк, Аллаһ Тәгалә 32-нче сүрәдә әйтә, Аллаһ Тәгалә нәрсәне дөньяга барлыкка китергән булса, барсын да гүзәл, яхшы, яхшы шәклендә барлыкка китерде дип әйтә. Монда шулай кем дә керә? Шайтан да керә, барсы да керә. Шуның өчен искә алганыгыз бармы? Пәйгамбер әйткәне бармы? Эй, Аллаһ Тәгалә, вот шайтанның Гаебе дип әйткәне бармы? Ә, анекдотлар бик күп. Бер кеше гөнаһ эшли дә әйтә, я Рабби, шайтан гаепле. Тагын гөнаһ эшли, я Рабби, шайтан гаепле. Ишеткәнегез бардыр ул анекдотны. Ахырда шайтан әйтә, кара әле, гел гөнаһ эшлисең дә мине гаепле дип әйтәсең. Мин генә гаеплемени дип әйтә. Ягъни үзең үзеңне кемгә саныйсың? Гел мине дип әйтә шайтан. Шуңа һәр нәрсә Аллаһ Тәгалә китерде дөньяга, Бар, бар итте. Барсында да бер форма бар. Барсы да Аллаһ Тәгалә китерде. Ничек әйтергә? Отличный формада. Ничек ки, ничек ки дуңгызны алсак та, Кемдер карар әйтер, ул нинди, нинди гамсез, аннары нинди сүзләр бар. Ямсез, начар шәкелендә бер хайван дип әйтсә, димәк ки, бу русча әйтмешли камень в огород Всевышнего була. То есть, кемне гаепли? Аллаһны гаепли. Ә шундый хәлләр булганы бар, кайчан изге бәндәләр әләкеге вакытларда йөргәннәр, Булган шундый бер мисал, бер изге кеше бер йортка кереп, а юк, изге кешенең йортына икенче бер изге булмаган кеше керә. Кунакка. Изге кеше кабул итә кунакны, бирә аңа йокларга бер урын, ризыгын бирә, үзе башка бүлмәдә инде төнне үткәрә. Иртән торып карасак, кунак юк, Ризык ашалган, йокы урыны изелгән, ком булганмы ул артык, камыш булганмы. Ә намаз урыны, намазлыгы ничек куйган, шул килеш тора. Селкенмәгәндә миллиметрга. Бу изге зат, бик тәкъвалы зат. Бу туфракны җыеп ала да, Бу намаз укымаган кеше минем йортка кереп, дип аның илтә дуңгыз астына ташыйм әле, дуңгызга илтеп ташлаганда дуңгыз әйтә, нәрсә син ди, уйлыйсың ди, мин дуңгыз булсам да намаз укымаган кешедән әллә түбәнрәкме дип уйлыйсың дип әйткәч, бу кеше аптырап кала. Бу изге кешегә Аллаһ Тәгалә дуңгызның да телен ача. Шундый. Шуңа һәрбер нәрсә барлыкка китерде Аллаһ Тәгалә, аларның һәрберсенең бар бер нәрсәсе, отличный формасы. Артык файдасы зарары турында сүз бармый, ә бара сүз нәрсә турында? Создатель сүзен турында. Создатель создал все Превосходно. Нәрсә генә булса да. Шуның өчен әйтәсем килә нәрсәгә сүз? Хәзер бит сез нәтиҗә эшләячәксез, сез бит акыллы кешеләр, әйтәчәксез. Димәк ки, пәгамбәрнең рухы булды стартовый линия. Китә пәгамбәр рухыннан әүлиялар, мөселманнар, монафиклар, кәферләр, җеннәр, шайтанлар. Димәк ки, бу шайтандагы начарлык барып җитә центральный нигәме? Э, ничек әйтә аңа? Бу да нәтиҗәне ясар өчен дәвам итәбез вәгазьнең тирәнрәгенә. Иң әвәл дәлил китерәбез. Дәлил пәйгамбәрбез әйтә. Пәйгамбәрбез әйтә, бу Бухари хәдисләрендә килә. Без. Без дип әйтә. Мин дими. Мин, мин, мин, мин. Мин түгел, ә без. Нәрсә әйтә пәйгамбәребез? Без ахыргылар һәм алдынгылар. Бу хадис нәрсә хакында бара? Пәйгамбәребез иң беренче иде. Адам галәйһиссәлам да алда иде. Һәм дә иң ахыргысы да пәйгамбер булачак. Монда бара пәйгамбернең рухы хакында сүз, чөнки безнең вәгазебез пәйгамбернең рухы хакында. Шуның өчен әйтергә була, пәйгамбер ул кем? Ул рухларның әтисе. Шуңа пәйгамбер әйтә, без иң ахыргылар һәм иң әвәлгеләр. Ничек ки Ничек ки, пәйгамбәрләрнең рухлары килде пәйгамбәребез рухыннан. Шулай әйтергә була, шушы ахырдагы булган шушы карамель яки шушы шикәрдән булган нуга, паток алар барысы да башлана шикәрнең суыннан. Пәйгамбәр дә шушы су булды. Шуңа кемгә нәрсә лаеклы булды? Шуңа шул да тиде инде. Ләкин бөтен шушы сыйфат булды пәйгамбәребездә һәм дә Һәм дә Коръәннән бер аят. Бу Хаҗр сүрәсе 29 нчы аят. Алла Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка авыз һәм дә тын алу сыйфатын биргән була. Ләкин моны әйтмичә дә аңлатырга да авыр. Коръәндә әйтә бу 29-нчы сүрә, ә 29-нчы аят-кәриме. Аллаһ Тәгалә әйтә, Мин аны барлыкка китергәч, аңа Үземнән, үземнең рухымнан аңа бирдем, өрдем, дип әйтә. Башкача әйтеп булмый. Рухымнан мин аңа өрдем, шуның өчен сез аңа иегез, сәҗдә кылыгыз, башыгызны иегез, дип әйтә. Бу нәрсә хакында сүз бара. Аллаһ Тәгалә әйткән иде, Без барлыкларга әйткән идек, тәкъдим иткән идек, кем алачак шушы аманәтне. Бөтен җан иясе әйтте, алмыйм. Һәм фәрештәләр, һәм дә хайваннар. Хайваннар әйтте, алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки хайваннарның да рухлары нәрсә дидек? Пәйгамбәр рухыннан. Ләкин Асылдан ераклашкан саен, шикәрне әйтсәк, ул ак төстә иде, чиста иде, ләкин ахырда нәрсә булды? Кап-кара, көйде бит, көя, көя, көя, алдап, кайнатып. Менә шушы, ахыргысы, ул да кемнең рухы? Хайваннар рухлары. Хайван, хайваннар рухлары бик ерак, шуңа алар бик түбән. Шуңа алар, әйтәбез нәрсә? Туфрак. Хайван ул туфрак, кыямәттә туфрак була, алар нәрсә белән билгеле? Аларда түбәнчелек. Хайваннар бик түбәнләр. Хәзер сыерга әйтсәң, ну-ка кырыйга кит, ул кырыйга китә. Ул әйтми, бу минем урын. Шулай бит? Кешегә әйтсәң, кырыйга кит. Ва үле әле. Урын биргәнме, юкмы? Бәлки урын минекедер. Ләкин шулай ук шушы хайванныкы бар икенче сыйфаты ул да булса Ничек әйтә татарча? Хырсызлык дип аталамы? Ягъни бер ризык күрсә, ул аны ашый. Кырымдагы ач сыерны жәлләми, ул аны ашый. Ния? Чөнки түбәнчелекнең түбән дәрәҗәсе шушы инде ул. Кайчан хайван Башкасын уйламый. Бу, шушы ераклашкан рух, пәйгамбер рухыннан ераклашкан иң ерактагы рух ул хайван рухы. Шуңа шушы иң ерактагы хайван рухлары нәрсә диделәр? Без алмыйбыз. Аларда һәм дә ихтияр көче дә юк, һәм түбәннәр. Бу иң түбән. Иң югары фәрештәләр. Аларның рухлары бик куәтле. Нәрсә диделәр? Без алмыйбыз. Без алмыйбыз диделәр. Ләкин без менә баягы нәтиҗәгә җавап. Пәйгамбәрдә шушылар бар дигән дигәч, сезгә аңламаска. Пәйгамбәрдә шушындый начар сыйфатлар бар идемени? Неужели пәйгамбәрдә шушы түбәнчелек, шушындый кешене уйламыйча теге сыр кебек аша барим дигән уйлаганга шушы мисал. Кеше ул кем? Без барыбыз да. Тик төрлесе, төрле кеше төрлечә рухыннан ераклаша яки якынлаша рухына. Ул шушы кеше Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, без аңа Биргәнче, башта күккә тәкъдим иттек, җиргә, аннары тауларга. Ләкин барысы да әйттеләр, юк, без алмыйбыз бу җаваплыкны дип әйттеләр. Ләкин кеше алды җаваплыкны. Кеше курыкмады. Шушы шушы йөкне алды. Дөрес тә ул кеше залимдыр һәм дә надандыр. Менә шушы как раз кем рухының ераклаша-ераклаша, ул һәм түбәнчелек сыйфаты да аңарда бар, бармы? Бар. Залимлык сыйфаты аңарда бармы? Бар. Наданлык кешедә бармы? Бар. Ләкин фәрештә сыйфаты бармы? Бар. Чөнки ул рух бит аныкы, рух. Ләкин төп мәсьәлә